waxaanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno qodobo ay ka mid yihiin washington oo sheegtay inay si dhow ula socoto horumarka hubka shiinaha iyo gaashaanbuurta neeto oo ku eedaysay shiinaha inay ku soo dhowaanayaan xuduudaha reer galbeed khatarna ay ku yihiin amniga qaaradda yurub xilli ay soo baxeen warbixino sheegaya inay adag tahay in la sameeyo qorsho midaysan oo maraykanka iyo yurub kaga hortegayaan shiinaha kusoo dhowaada barnaamij uh, uh, uh, xogeyaha difaaca maraykanka leod austin uu sheegay in washington ay si dhow ula socoto horumarinta shiinaha ee saanadiisa hubka casriga ah, laakiin wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo warbixin lagu sheegay in shiinuhu tijaabiyey gantaal haybarsoniga oo awood u leh inuu xambaaro madaxyo nugleera austin ayaa u sheegay wariyayaasha inay si dhow ula socdaan horumarinta shiinaha ee hubkiisa awoodihiisa militari iyo saanadaha horumarsan taas oo uu ku sheegay inay kordhin doonto uun xiisadda gobolka wasiirka maraykanka ayaa intaa ku daray in washington ay sii wadi doonto inay xoogga saarto la socodka culayska milatari ee bijiin ay koru qaadiso faallooyinka austin ayaa daba socda warbixin uu qoray wargeyska financial times oo sheegaya in shiinuhu tijaabiyey awood cusub oo hawada saraa ah oo ay gantaal haybarsooniga oo guuxiisa ka dheereeya ay ku rideen oo ay ku tijaabiyeen wargeyska ingiriiska ayaa baahiyey in horumarkan uu shiinuhu ka sameeyey dhanka hubka hybaresonigu uu ka yaabiyey sardoonka dalka maraykanka laakiin loolankan cusub ee loogu jiro jiil cusub oo hub ah waa mid lagu farsamaynayo hub ay adag tahay in la ogaado ama la dhex galo financial times ayaa sheegay horumarkan uu shiinuhu ka sameeyey dhinaca hubka ay ka yaabsay sirdoonka dalka maraykanka maadaama gantaalihii uu hore shiinuhu u tijaabin jiray ay ku dhawaaqi jireen tijaabadooda laakiin kan dambe laga dhigay qaab qarsoodiya iyadoo gantaalaha balaastikada ahi ay ku duulaan meel sare oo ah meel bannaan si ay u gaadhaan bartilmaameedkooda halka gantaalahan hybarasoniga ay ku duulaan joog hooseeya oo hawada ah si dhaqsa dhaqsacana ay u gaadhaan bartilmaameedkooda arrinta kasii muhiimsan ee ay leeyihiin gantaalaha hybersonigu waa in laga hagi karo xaruntii laga soo riday taasoo adkaynaysa in cadowgu ay la socdaan ama ay ku dhex galaan weerar elektroniga xogayaha guud ee gaashaanbuurta neto yens stolesberg ayaa waxa uu sheegay in shiinuhu ku soo dhowaanayo xuduudaha dalalka reer galbeedka islamarkaana uu geynayo gantaallo awood leh inay gaadhaan dalalkan wuxuuna ku eedeeyey beijing inay saameyn ku yeelanayso amniga yurub iyadoo adeegsanaysa awooddeeda internetka waxaana u muujiyey rajada uu ka qabo in sarawka cashiinuhu uu saameyn ku yeelan doono amniga wadajirka ee yurub iyo maraykanka stolsberg ayaa ku adkaystay in ka hortagga khataraha amni ee ka dhashay korukaca shiinuhu ama ay qayb ka noqon doonaan mustaqbalka isbahaysiga neto hadalkiis ayaa loo arkaa isbeddel tayale oo ku jira khudbadihii uu isbaahisugu hore u soo saari jiray ee ku aadanaa khataraha mudnaanta la siinayo shabakadda warbaahinada foreign bolicy ee dalka maraykanku waxay daabacday maqaal lagu falanqaynayo suurtagalnimada in yurub ay milatari ahaan ula safan doonto maraykanka haddii ay isku dhacaan shiinaha iyada oo su-aal gelisay in midowda yurub oo ahaa saaxiibka ugu dhow maraykanku uu isdhinac taagi doono maraykanka iyo in kale maqaalka oo uu qoray brofesor stephen world oo ku xeeldheer xidhiirhka caalamiga ah, kana tirsan jaamacadda harvard ayaa lagu sharaxay in maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden uu isu diyaarinayo inuu maareeyo colaad muddo dheer ka taagneyd shiinaha taasoo aanu qarinin rabitaankeeda si loo qoro xulafo badan oo ka mid a ah xulafada maraykanka taasoo lagu fuliyo tartan istaraatiiji ah oo ka dhana shiinaha brofesoorku wuxuu tilmaamay in habkani uu macno u leeyahay aasiya maadaama inta badan waddamada aasiya ay haystaan sababo ku filan oo ay uga walwalaan ismaandhaafka gobolka ee ka dhexeeya iyaga iyo shiinaha maraykankuna aanay xilligan ka hor iman karin shiinaha iyagoo aan helin iskaashiga waddamada jabaan astareeliya koonfurta kuuriya hindiya iyo kuwa kale wuxuu intaa ku daray in baydhan iyo xulafadiisa aasiya ay jeclaan lahaayeen in yurub ay qayb ka noqoto dadaalkan laakiin dhanka yurub arrintu way ka duwan tahay sidaa ayuu yidhi brofesoorku oo intaa ku daray in mala awaalkiisa ugu wanaagsani uu yahay in maraykanka iyo yurub ay sii wadi doonaan ka wada shaqaynta arrimo badan oo kale sida xuquuqda aadanaha caafimaadka dadweynaha kabaaraandegooda qaar ka mida ah dadaalada u habaynta nidaamka dhaqaalaha adduunka iyo waxyaabaha la midkaa ah, iyagoo iskaashina kale howlgallada badda oo ay ka mid tahay inay maraan badda koonfureed ee shiinaha waxayna sii wadi doonaan buu yidhi wadahadallada ku saabsan waxa ay qaar ka mida waddamada yurub ay samayn karaan haddii ay dhacdo dhibaato dhabah oo ku lug la shiinaha sida dagaal la iskaga hor yimaado reer yurub waxay ugu horreyn diiradda saari doonaan khataraha ka dhasha xuduudahooda inta badanna waddamada yurub waxay aada uga cagajiidayaan inay naftooda ama barwaaqadooda halis ku geliyaan gacan ay ka geystaan ilaalinta dheelitirka awoodda ee aasiya wuxuuna sharaxay in waxaa hadda dhacay ay yihiin isbeddel qaabdhismeed ah oo ku yimid qaybsiga awoodda kaas oo bilaabay inuu hadda si tartiib tartiiba ah u soo ifbaxo lana dareemayay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii midowgii sofiyeeti dunida maanta waa adduunyo badan oo aan dheelitirnayn taasoo macnaheedu yahay in jawi khatar badan oo aan mugdi ku jirini uu dul hoganayo ummado badan oo kala duwan oo quwadaha waaweyn iyo kuwa dhexaba dhexabale isaga oo ka hadlayay isbedelada ku yimi xaaladda guud ee juquraafi siyaasadeed ee caalamka ayaa waxa uu warbixintiisa ku yidhi in midnimadii maraykanka iyo reer yurub ay ahayd mid ka dhalatay dagaalkii qaboobaa ee labada cidhif macquulna ma aha inay xilligan sii socdaan xidhiidhadii iyo ballanqaadyadii ka soo baxay xaaladda juquraafi siyaasadeed ee gaarka ahayd oo xilligan ay isbedella ku yimaadeen isagoo iftiiminaya mowqifka aasiya iyo midowda yurub ee ku aadan iska horimaad dhex mara maraykanka iyo shiinaha ayaa waxa uu yidhi marka la eego dhinaca dheelitirka aragtida halisaha uu shiinuhu ku hayn karo waddamada aasiya ee u dhow iyo aragtida waddamada reer yurub laftooda way fududdahay in la fahmo isbedelada hadda ka jira aasiya shiinaha casriga ah ayaa garaacaya durbaanka dagaalka taas oo ah sababta waddamada aasiya ee la dariskaahi ay siyaabo kala duwan ugu wada socdaan oo ay u raadinayaan iskaashi dhow oo ay la yeeshaan maraykanka laakiin ka waran yurub ayuu yidhi qoraagu awoodda sii kordhaysa ee shiinaha iyo u dhowaanshihiisa adeegsiga cududdiisa ayaa horseeday inay soo baxaan dabeecado taban oo ku wajahan shiinaha laakiin yurub aad bay uga fogtahay shiinaha mana jirto wax khatara oo shiinuhu xilligan ku hayo midnimada dhuleed ee waddamada reer yurub iyo waxyaabo kale oo asaasi u ah amnigooda qarantoonna shiinuhuna kuma soo duulaya yurub ama kuma weerarayo hub xitaa ciidamadiisa badda oo aad u xoog badan kuma hareerayn karo yurub si uu go-doomiyo sidoo kale shiinuhu ma aha dal saboola oo malaayiin qaxootiyahay ay uga soo qaxayaan dhanka yurub haddii colaadi dhacdo mustaqbalka dhowna ma muuqato inuu shiinuhu saameyn awoodood ku yeelanayo qaaradda yurub haddaba shayga ay yurub isu dheelitirka ku samayn kartaa waa danaheeda iyo waxyaabaha maslaxadda u ah oo keliya tusaale ahaan dalalka reer yurub sida faransiiska jarmalka ingiriiska isbaanishka iyo kuwa la midkaa ah, dani uguma jirto inay qayb ka noqdaan tartan milatari oo lala galo shiinaha iyagoo tix raacaya wixii uu yidhi wasiirka maaliyadda faransiiska bruno lemera oo uu sheegay in maraykanku la doonayo midooda yurub inay ku lug yeeshaan xiisadda shiinaha laakiin arrinta muhiimka u ah yurub waxa ay tahay buu yidhi inay noqoto mid ka madax bannaan maraykanka oo awoodu leh inay difaacdo danaheeda gaarkaa haddii ay yihiin dana dhaqaale ama kuwa istaraatiijiya inta badan waddamada yurub ilaa hadda si la fahmi karo ayay uga cagajiidayaan inay halis geliyaan xidhiidhkooda dhaqaale ee shiinaha oo si baaxad leh u soo kordhaya xilli uu baayac mushtarkee maraykanka iyo shiinuhu lahaayeenna hoosu dhac samaynayo maalinba taxigta waana xilli ay inta badan caalamka ku gadaaman tahay xiisad colaadeed oo ay maalin kasta socdaan dhowladsisyo milatari oo ay samaynayaan waddamada milatari ahaan miisaan kale iyo xulafadoodu xilli ay bilaabeen dagaaladii hoose ee aan xabadda ahayn sida sicir bararka ku yimi maciishadii qutul daruuriga ahayd ee guud ahaan caalamka iyo dhinaashaha ku yimi sayladihii shidaalka iyadoo ay waddamo badan gaar ahaan dalalka reer yurub waajahayaan shidaal yaraan soo food saartay